दुनिया तरीके से बहुत लगी है कभी कहीं से कभी कहीं से कभी कहीं से आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे और जोड़ दिया इस दरबार से क्योंकि ये वो दरबार है अगर इस दरबार में आंसू न बहे तो इंसान की भावना नहीं जुड़ती आपको कितने तरीके से मैं धन्यवाद बोलूं मुझे नहीं समझ आ रहा आपने मेरी भावना और जोड़ दी ये आंसू अगर उसने दुनिया से मैं हाँ तीर का दुनिया से मैं हारा हूँ तकदीर पापों की गठड़ी नहीं कोई ठिकाना है मैं तो बेसहारा हूँ नहीं कोई ठिकाना है मैं तो बेसहारा हूँ जैसा भी हूँ अपना लो मैं बालक तुम्हारा दुख दूर करो मेरे मैं भी रहा हूँ बोलने में तो कोई दिक्कत नहीं है मैं अगर बोलूँ इजाजत लेके बोलूँ देखो मुझे नहीं पता आपको जीवन का कितना अनुभव है लेकिन मैं अपनी बात कहती हूँ मुझे जितना अनुभव होगा उतना एक मिनट के लिए मेरी उम्र में आपको लाके खड़ा कर दो आपको भी नहीं होगा इस बात का दावा है मेरा मैं टंके की चोट पे कहती कि मैं पूरे भारत में आज अकेले चलती हूँ और बिना किसी डर के चलती हूँ मुझे डर नहीं लगता क्यों क्यों इसका रीजन है मेरी माँ भी यही मेरा बाप भी यही मेरा भाई भी यही मेरा खानदान भी यही मैंने वो दिन भी देखे हैं कि जब आपकी जेब में पैसे नहीं थे तो लोग पलट के पूछने नहीं आते थे आज यहाँ पे कोई सवा लाख रुपए का सिंगर आता तो आप उसको ऐसे नहीं कह सकते थे वो जो सुनता था आप वो सुनते और आज इस दरबार में एक साल पहले इसके दरबार खाटू में ऐसे ही किसी बात पे दिल दुखा था आंसू आए थे बाबा ने एक साल में जीवन बदल दिया है और आपका धन्यवाद कि फिर से एक साल में देखना मेरे जीवन में कुछ नया और बहुत अच्छा होने वाला है देखो दो साल पहले तक आपको कोई पूछता कि रेशमी शर्मा कौन है आप कहते भैया कौन दो साल में इसकी कृपा ही है ना कि आज बिहार से चल के इंसान शिवानी में आ गया और आपके बुलाने पे आया बाबा आपको भी मालूम है जिन नजरों को कि न भाता था जिन नजरों को न भाता था करते थे सभी पर्दा जब मैं जाता था करते थे सभी जब मैं लिख जाता था तूने कृपा करी है बाबा एक साल में ये दिल दिखाया अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते हैं अब वो ही गले लग कर अपनापन जताते हैं जब कोई नहीं आता मेरे शाम आ ना जब तक आपकी जेब में पैसे हैं लोग पूछेंगे कैसे हैं कहीं पढ़ा था मेरी जेब में चंद छेद क्या हुए मेरी जेब में चंद छेद क्या हुए सिक्के से पहले रिश्तेदार खिसक गए जाते हैं पत्ते झड़ जाते हैं मतलब से सभी माधो यहाँ रिश्ता निभाते हैं मतलब से सभी माधो यहाँ रिश्ता निभाते हैं जब कोई नहीं आता मेरे शाम ही